көкпар түсіп қалды көкпар түсіп қалды қадірменді ағайын енді өгіз аталады жігіттер естімедім демеңіздер міне төменгі мәреге киелі қазығұрттан келген кереметті тұлпарлардың егесі мақсат мырзаның астана есімді тұлпарыменен баруан болсын көкеміздің баласы терминатор есім шабын ағайын төменгі мәреге ағабек шабылдыздың тақымында жаяулана байланысты шығып көкбұраусын ба көкбұраусын мәреге тастасын кейін әкелетін бар бар мәреге мәреге мәреге мәреге Сүйін ақсақалдың сәйгүлік есімді тұлпарыменен перден перден көкеміздің қошан бауырларымыздың бақтауындағы тұлпар пердалы қошан бауырларымыздың бақтауындағы тұлпар аттың аты сәйгүлік жоғарғы береке бердіқұл қажы атаның немересі ағабек тастады ағайын көкпар ауысаттым талғат көкпарды ауыстырып алыңыздар